哟，这是一朵校花，你知道的。欢迎收看新墙透视镜，今天要从办公桌摆设观察个性。Let's go！你的办公桌最接近哪一个样子呢？一、放许多杂物且凌乱；二、放小盆栽或植物；三、摆自己喜爱的小玩具；四、没有任何装饰品；五、贴家人或朋友的相片。 选择一，放许多杂物且凌乱的人，这类型的人思维很敏锐，即使遇到复杂的情况，也能很快找出头绪处理。面对多变的环境，都有余力可以应付。选择二，放小植物的人，这类型的人很稳重，负责任。 喜欢养一些小植物的人，内心通常比较温暖一些。选择三，摆自己喜爱的小玩具的人，这类型的人通常很有创意，常常需要想方设法对付枯燥乏味的工作或生活。 选择四，没有任何装饰品的人。这类型的人黑白分明，工作跟私生活分很开，除了工作上不会多跟同事说一句话，给人有强烈的距离感。选择五，贴家人或朋友的相片的人。这类型的人很玻璃心。